ここに水星があって上にこれが金星でこれ月なんでちょうどこの一直線にあるんで多分これを水平線までこう来るとチャロブラナマステエブリワンチャロブラザーズの沢地です早速ですが去年の年末デリーからいろいろありながらインドの離島アンダマン諸島のハブロック島へ行きそこで年越しを過ごしました今回は皆さんにそこでの過ごし方を5つ厳選して動画でお伝えしたいと思います それでは行ってみましょう。チャロ第5位はサイクリング。ハブロック島は全長 18km の島。端から端までの距離は 8km です。歩けないこともないのですが、自転車に乗って風を感じるのがおすすめです。街にはレンタサイクルのお店がたくさんあり、1日200ルピーで貸してくれます。 ちなみに国際運転免許証を持っていればスクーターを借りることも可能ですより爽快に移動を楽しんでみてはいかがでしょうか第4位はシーフード周りを海に囲まれたアンダマン諸島は言うまでもなくシーフードの宝庫魚に貝にエビにカニ何でもあります特に感動したのがこのロブスター どのロブスターを焼くのかそしてソースを何味にするのか選んで待つこと20分照り輝く赤い殻引き締まった身そして何より噛めば噛むだけうまみ汁がたくさん溢れ出てきます目でも舌でも楽しめるアンダマンのロブスターぜひ一度お試しあれ第3位はパーリー ビーチリゾートで有名なこの島では連日連夜どこかしらでパーティーが開かれています今回は年越しということでカウントダウンパーティーに潜入まずは生バンドによる洋楽演奏から始まります盛り上がってきたところでインド名物パンジャビダンスパレー そしてカウントダウン一人旅だったのでさすがにこの瞬間は一抹の寂しさを覚えましたが団体で来れば楽しめること間違いなしです第2位はダイビング南国の定番スキューバダイビングを楽しみましょうホテル街にはダイビングショップがいくつもあり そこからダイビングスポットまで車で送迎してくれますダイビングするのは初めてでしたが今回はこちらのムンバイから来た日本のアニメーション大好きお気に入りは銀玉という先生が優しく教えてくれました15分ほど軽くレクチャーを受けたらいざ浸水そこにはサンゴ礁と熱帯魚まさに Finding Nemo の世界が広がっています 日頃の疲れを魚たちに癒してもらうのはいかがでしょうか第1位はビーチアンダマンに来る人でビーチを目当てに来ない人はいません島にはメリーメリービーチが存在しますまずはラダナガービーチここは砂浜の横幅が最大 波が穏やかなので子供連れでまったりするのにベスト次にエレファンビーチその名の通り昔は象と一緒にダイビングできることで有名でした奥まったところにあるのでみんなフェリーに乗っていきますがまたその風が格別 行きと帰りは同じグループでセットで行くのでインド人とその場で仲良くなって一緒にマリンアクティビティを楽しんでみてもいいかもさらにこちらはカラパタービーチ島の南部にありこちらは波がやや激しめなのですが商店がたくさんあるので T シャツなどローカルなお土産をたくさん買うことができますさて そんな数あるビーチの中で最も良かったのがホテルのプライベートビーチ客室から歩いて1分泳ぐもよし肌を焼くもよし酒を飲むもよし本を読むもよし周りを気にせず静かにゆっくり楽しめます極めつけは日の出一旦黙りますのでごゆっくりご覧ください いかがでしたでしょうかこの動画を見てアンダマンに行きたくなったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで。シャロ動画を見ていただき、誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば。おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、 s n s バトルごめん <laughs>